السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في البداية وقبل مشاهدتك لمعرفة تفاصيل الخبر أحب أوجه رسالة بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوف القناة أو الناس اللي متعودة تشوف القناة ولكن إلى الآن ما عملتش اشتراك في البداية اشتراكك في القناة مش هيخسرك أي حاجة بالعكس ده إن شاء الله هيفيدك وكمان هيكون حافز ليا إن أنا أستمر في رفع الفيديوهات وإن أقدم لك فيديوهات أفضل وأكثر. وعادة يا سيدي ممكن تجرب معانا أسبوع أو عشر أيام ولو لقيت القناة محتواها كويس وإن أنا بالفعل بقدم لك محتوى كويس يبقى كده ما خسرتش أنت أي حاجة بالعكس أنت كده تبقى استفدت لو لقيت القناة عادية أو أنت ما استفدتش أي حاجة ممكن تلغي الاشتراك في أي وقت وعشان كده بتمنى من الناس اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش تضغط لايك لاعجابك بالفيديو الرسالة الأخيرة قبل العيد للبدر فرغلي منذ قليل بشأن العلوات الخمس أكد البدر فرغلي رئيس اتحاد المعاشات أنا وزميلي من أصحاب المعاشات صدمنا من وزيرة التضامن غادة والي وأصبحت الآمال في تلك الوزيرة ضئيلة جدا بسبب ما تفعله تجاه أصحاب المعاشات وقال البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في تصريح اليوم له إن مؤشرات الأمل في تلك القضية اختفت والقلق زاد لدى العديد من أصحاب المعاشات الأمر الذي كان في حاجة لمتابعة تلك القضية من خلال التواصل مع الجهات المعنية وأوضح فرغلي خطتها الحالية أن يتكاتف أصحاب المعاشات معا وأن تتكاتف وسائل الإعلام لوصول أصوات الغلابة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أننا لدينا أمل أخير في أن يقوم مجلس الدولة يوم 28 أغسطس بالبت في القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعي حتى لا يكون لديها مبرر في صرف العلاوات الخمس وأود أن أوجه رسالة لجميع أصحاب المعاشات بأن تلتفوا جميعا وتكونوا يدا واحدة حتى تصرفوا تلك العلاوات الخمس